O Vitor Brecheret é um artista que faz parte do movimento modernista. Ele busca um referencial na Europa, então ele parte para um estudo na Europa da escultura. E aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, né, ele é um artista que contribuiu com a construção de grandes monumentos. Entre eles, o Monumento às Bandeiras está na, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Interessante que esse monumento ele demora muitos anos para ser construído. Então, ali foi, constru... foi feito um barracão, onde os operários eles partiam diariamente ali para a construção desse monumento. Esse monumento ele é interessante que, apesar de ser modernista, ele traz algumas referências à construção da escultura antiga, como por exemplo a questão do porte em que as pessoas são colocadas, das suas fisionomias e até mesmo a questão é, do espaço. Né? Então esse monumento ele ele é bem conhecido, ele é um cartão postal aqui da cidade de São Paulo, mas é interessante perceber tanto essa relação do moderno, mas que também traz referências do antigo.